He's in yellow. Yeah. O kurwa! A nie ma gdzieś tego filmika, co? Ale urwał! To lądowanie z telemarkiem! Dawaj segieł! Tak jest! No to jest futbol! będzie tak 20 cm na okiem. Trafi w bramkę, kurwa, tak pierdolisz, kurwa. Tak. No. To jest wybeście. O, pomyliłem się. Ja pierdolę. Zobacz, co on robi. Orzesz, kurwa! Ładuj! Jest! O kurwa, super! Metra jeszcze palce nie przygotował. O kurwa, Banan łap takie piłki! Nie O kurwa! O kurwa! Dawaj Silvo! Dawaj ze strzałem! Ładuj! Kurwa! Brawo! Nie! Sunshine! Później przykleimy. Dobra? Później. No wykop to! O kurwa! Kurwa! O, nie! cegielski! Ja pierdolę. Super! Stawiaj super! Dawaj, no lepszy się urodziłeś. Ja! Chyba nie ma wszystkich. Tak. O kurwa. Nie, bo nie mogę z nim stać. No! O, o! Ja idę!